Pato. Duck. Pato a la hamburguesa. Emperanese style duck. Pato con setas. Duck with wild mushrooms. Pato con moras. Duck with blackberries. Pato con nabos. Duck with turnips. Pato a la pimienta verde. Duck with green pepper sauce. Pato con higos. Duck with figs pato a la naranja. Duck with orange sauce. Pato con ratafia. Duck with ratafia liqueur. Pato con melocotones. Duck with peaches. Pato lacado. Liker duck. Pato asado al oporto. Roast duck in port.